despre secretele familiale va fi vorba, secretele nevorbite cumva, care, care își găsesc cumva reflect, reflecția totuși în exterior, chiar dacă ele sunt ascunse. Să nu creăm povești nerealiste pe care după aceea nu o să le mai putem susține și să încercăm să fim cât de cât sinceri cu copiii. Sunt Adriana Boroș, fondatoare al Clubului Părinților Conștienți, consilier educațional și parental. Eu mă numesc uh, Mușnoi Maxim, uh, sunt psihoterapeut de orientare mm, psihanalitică. Este important în funcție de situația pe care o avem, dacă tatăl a plecat din familie sau tatăl este în închisoare. Dacă asta e vorba despre o crimă sau este vorba mm, despre mm, o chestie care nebunie, o chestie care ar crea un fel de, un fel de rușine. Este foarte important să încercăm să nu mințim copiii. În primul rând, de relația care o are, care se întâmplă într-o, într-o, într familie, cumva, ea este bazată pe un fel de, de sinceritate. Uite, aici noi ne împărtășim cu tot ceea ce se întâmplă cu noi. Și <clears throat> acel uh, lucru nevorbit, acele secrete, cumva, care par mai degrabă să rezească un fel de rușine, în, în acel care mm, alege să, să, să o ascundă. El, mm, el poate căpăta forma unui, mm, nici nu știu, unui deținător, cumva mai târziu, acelui, acelui lucru nevorbit. Asta este una dintre ipoteze despre care se vorbește, că secretele familiale creează un fel de fantome psihice care după asta își găsesc își găsesc uh, actorul care să joace în, uh, într-un unul dintre membrii familiei și stă de obicei copilul. Adică el se rejoace cumva. Fără îndoială există o tensiune în care, în care copilul este prezent, în care copilul trăiește în permanență. Eu vreau să delimitez un, un, un, un pic despre ce este nevoie să-i spunem copilului și despre ce nu este nevoie. Copilului trebuiește vorbit despre asta, despre orice se întâmplă, doar că într-o cu tot altă manieră decât uh, Um, cea um, adevărată, acea traumatică, cea matură, plină de logică, de rațional, că uh, uite, uh, tatăl tău a fost un infractor uh, și o manieră mult adaptată realității copilului, spre exemplu. Da? Să încercăm să-i oferim copilului răspunsuri um, concrete, dar fără să intrăm în multe detalii, în funcție de vârsta lui. Să nu intrăm în foarte amănu multe amănunte, dar să așteptăm copiii să pună întrebări concrete, pentru că noi ne facem foarte multe scenarii legate de întrebările pe care le vor avea copiii, scenarii mult mai nasoale <clears throat> decât um, realitatea concretă. Dacă, de exemplu, nu știu, părintele este la închisoare, putem să povestim cu copilul legat de faptul că Tata a făcut niște alegeri greșite în momentul respectiv și acum este necesar să petreacă un timp acolo pentru ca să își poată repara greșelile pe care le-a făcut. Se întâmplă uneori în, în viață că unii oameni fac greșeli și au motivele lor, până la urmă, o chestie adaptată, metaforică, care, care cumva iarăși se poate să creeze copilul o imagine, pentru că un copilaș lipsit de, de, imaginea, de, de imaginea unui tată, adică el, ca și când el este impus să nu poată să aibă o imagine, adică caut cuvântul și nu-l găsesc. El este privat de dreptul de a avea imagine despre tatăl. Este important să nu <clears throat> încercăm, să nu-i spunem copilului lucruri neapărat urâte despre tatăl lui, dar să vorbim în termeni, ok, de exemplu, dacă tatăl a plecat. Uh, tatăl a plecat, a fost alegerea lui, am rămas numai noi doi, uh, lasă că o să ne descurcăm mai departe, este important să știi că nu am avut nicio legătură cu tine, plecarea lui, <clears throat> deci cumva în zona aceasta. Și uh, de ce nu spuneam, uh, spuneam că vorbim lucrurile într-o altă manieră decât uh, asta cumva scade din, din ce înseamnă. Și nu neapărat de a spune lucrurilor așa cum <clears throat> ar fi vrut să pară de să nu le povestim, uh, să nu le spunem povești romanțate despre plecarea tatălui sau despre anumite lucruri pe care le-a făcut tatăl, pentru că în momentul în care copilul mai crește un pic și află adevărul, putem să subminăm foarte tare relația de încredere dintre părintele care a rămas și copil și copilul să aibă inclusiv o traumă emoțională destul de mare. Să nu creăm o imagine distorsionată și să încercăm să menținem acea relație așa cum este, într-o zonă în care copilul să se simtă cât de cât iubit și important în viața celuilalt părinte.